Sonra rakip atıldı. Allah. Oo. Abim ya. Neresi bambu Öldü öldü. Önümüzdekileri mi bayılttın? Atekin de canı bir de aynı. Bas bas. Baygın bir tanesi. Geleceğim de bana hep beteyle atlatsana kardeşim. Beteyle at. Ara araçtakinin biri baygın. Tamam eyvallah. Araçta başka birisi daha bir var değil baygın mi? daha var. ha. Var var aracın arkasında bir baygın daha var. Öldüler. Öldüler. Ha bomba geldi. Göreyim göreyim bombayı. Tamam. Mermi. Ya. Nerede adam? En içindeydi power plant'in. 8 istiyor mu? 8x. 8 istiyor mu? Hello. Nerede? Bende 8. Yok yok bana lazım değil kardeşim. Ya alan, alana gidelim o zaman. Tamam. Hızlıca adana gidelim. Adam nerede? He gidiyor adam. 8 ben, Bastı. Adam burada. Marked an open door. Lan nasıl kaçarsın ya? Evin içinde. Baydım. Öldü mü? Öldü. Gotta get, got Ya şakasın ya. Oğlum nasıl düşmüyorsun? Hadi bir kez daha göster. Gözünü seveyim bir kez daha göster. Hangi kayada? İşaretledim kayada. Göstermeyecek gibi. Öldü. Bayağı güzeldi. 1400 hasar yapmışız. Sizlerin de.